E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo, hoje estou indo de Talon Mid, eu que montei esse talento Talon, quero ver se ele dá bom com esse talentinho, é, invocador Ayari, é isso que se fala assim? Ayari? Não sei, estou jogando solo duo com um amigo meu aqui, o... opa, deu bom, ele atualmente é diamante, diamante e prata. Melhor que a gente que tá bronze, bronze, bronze. Olha! Ficou agressivo o tá, com esse talento, hein? Nível 2 é Flashbot. Gente, ajudando-se no Apoia-se, você vai ter benefícios, ter o WhatsApp do canal, poder ter vídeos exclusivos com você. Se você também tem um canal e quer ter um vídeo exclusivo, ajude a gente com o Apoia-se. nos curar. <laughs> a Ori nos curar. Eita! Blood! Ah! Moleque! Ficou bom esse talento, hein? Gostei do, do talo, velho. Achei base. Deixa eu até mandar aquele pra ela ali, ó. Se inscrever no canal. foi seu lado, amigo? Ah, não fui tu não. Outra pessoa. Tu tá de quê, tu? Tá de ADC? Tá de Zé. Tá de Zé? Eu vou ver se fecha uma Rex Drink, cara. Pra, pra oprimir é. essa Oriana, entendeu? Por causa da mundo. Também. Puxar Rex Drink de primeiro item? Tá bom. anos o escudo já, velho. Nossa, a primeira vez que eu vejo te curar. Agora, é, é meta isso? Juliana te curar mesmo? Não, é aleatório, né? Parece ah, tá que eu vi. Ah, sabia não que ela podia usar. Cai esses cachorros desgraçados. Opa. Ih, matei. Foi mal, WW. Ô, oh, WW. Ô, oh, WW. Essa Oriana é ruimzinha, hein, cara. Ou sou eu que sou muito bom? <laughs> Eis a questão agora. Pô, amigo, você pode falar mais, tá muito tímido. Não tem vergonha não, amigo. Pode ser um, rapaz, pode ser um rapaz sem vergonha, se preocupa, amigo. Subiu minha média essa conta. O quê? Tem que ficar tryhard, né? Ah, tá full AD, né, velho? Ah! Distrair, deixa a torre me focar. Pegar nível... Nossa, orienta nível 3 ainda, cara. Eita, a Oriana já tá sem vida. Ai. Eita. Eita que eu vou matar essa Oriana. Eu vou matar essa Oriana. Sangue tá... Tô com sangue nos olhos. Tô sem... Eu tô sem oagem, velho. Se eu parte o cara tá deixando o free farm. É, cara, só precisa de um minion. Dragona, Fotomana. Sabe onde tá o Mumu, cara? Não sei. Ah, agora é minha preocupação. Mas deve estar tá na jungle dele, certeza. Mas tô, minha preocupação é ele aparecer no mid, cara. Essa que é a minha preocupação. Deixa eu guardar aqui esse lado da jungle, eu fico desse lado, entendeu? Uhum. Vem, WW, tua chance de pegar kill. Ashbam. Matei! Ah, sai com vida! Não! Não! Não! Acho que saiu. Ah, não vai me matar não, desgraça! Não vai me matar, desgraça! Não, não, não, não, não! Desgraça de amor! Sai, WW, faz a jungle, faz a jungle. Não, o WW tava ali fazendo o drag, podia ter me ajudado, hein, desgraça né? Vamos, vamos acabar com esse jogo rápido. Até quem? Até a Eita uhum. porra, tá debulhando lá no bot, hein? Será que eu, será que eu deixei a Oriana tiltada? Será? Imagina. Uhum. Flechou já, Oriana? Caralho. Oriana flechou, velho. Vai. Começa a rotacionar, bot. Acho que vai ser melhor. Hum. Calma aí, eu mandei ela de novo. Deixa eu levar meu mid primeiro. Hum, o top tá apanhando, velho. Acho que eu subi no top, hein. Pra dar uma ajuda pra ele. Né? Vamos lá, vamos lá, WW. Vamos pegar essa Mumu. Vou vingar esse desgraçado. Que? Matei o meu. <laughs> Rapaz, esse pequeno. Mano, desculpe a demora. Opa! Oriana! Tá com sangue nos olhos? Ó. Ah, que eu tô de boa agora. Nossa, Oriana! Que isso, Oriana? Sumiu? Ah, Oriana. Desculpa, né? Vai deixar aquele like, né? E aí, cara, jogo bem pro prata, eu? É? Joga. Prata, prata não, tô indo, é, tô indo pro tô ouro 5. Mas tô com a MR de prata. Cara, ficou muito bom, tá com esse talento, cara. Não é por nada, não. Ah, eu não curti jogar de tempo. Ah, eu, eu gosto, cara. Sempre gostei. Ainda mais eu gostei desse talento agora, cara. Esse bichinho vai atrás e dá um dano, filho. Tá fazendo snowball pesado, velho. É usando né, com, aquele, com aquela skill que reduz a ult, quando dá ult. Aham. Uhum. Mano, acho melhor você descer amigo. Se for FB aqui, eu vou perder vantagem. Calma aí. Descer pro bot? Já era, já. Puta, velho. É que tem dois no mid, velho. Beleza. Matei o meu. Vai, trash Se for lá. Tinha dois aqui, velho. Se eu fosse, o mid caía. Entendeu? Tava Mumu e Oriana, velho. O W não foi aí não, velho? Rakan. Ai, caralho. Morri. Cai. É sacanagem, velho. O cara flechou, mano, o Rakan, mano. Desgraçado, velho. Deixa eu deixar o Drakitar, mano. Deixar o Drakitar. Deixa a botinha. Yomo. Yomo, aí Yomo é bom. E um cutelo, cara. Oi, WW! Acorda! O cara passa reto pro mid, velho. Esse W deve tá dormindo, velho. Só pode. Ai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu tô aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos levar, vamos levar. Consigo explodir a Oriana puxa, puxa, puxa. puxa puxar Não vai. Não vai o quê, rapaz? Mandei um plus... Mandei olhando pra base. Ah, trash! Toma, Manif. Vai correr nada? A gente tinha que fazer esse dragão, cara. Uhum. Isso sim, velho. Ó, eles vão fazer arauto, eles. vai eles... Ah, mas trocar esse arauto, esse drag para arauto, velho. Vai, WW! Acorda! Acorda! Dorme! Uhum. Esse WW dorme! Tentar fazer esse dragão. Tenta fazer o dragão aí, antes, vou segurar eles aqui. Bem será? Ah, sim. Mas tá todo mundo aqui em cima. Tu tá solo aí, dá pra tu solar esse dragão. A gente briga pelo arauto. Vem, vem, vem. Ih, tá solada. O boneco é retardado, né? Foda. Sinalizei que tava ali, os caras não vai. Os caras é meio doente. Vamos lá, stop. top. Top cai agora. Chuta! Mas vai ser aí, eu acho. Ai, caralho. O Trash tava lá atrás, mano. Também, eu também trolei também. Posso nem culpar o cara, né? É, Tristana tá forte, cara. Essa é Mumu também joga bem, esse Mumu é Siracan, cara. É Complicado. Vai, vai, Xer. Rouba, rouba o sapo. Ó, ah, eu vou ruxar o dragão. A Mumu tá descendo lá, vamos lá pro dragão. Já já tem ult. Partida equilibrada. Sim. Gente, não luta. É. Já tá gravando já? Já? Ah, eu quero com o aqui. Bartolomeu. Já tô gravando já. Olha esse drag aí, velho. Vê se não tô fazendo. Tá, toma, toma, toma, toma. Boa. Bom, agora é mid. Os caras fizeram esse dragão, mano. Tá doido. ajuda, Trash! Caralho. Tá bom. Morreram. Leva tudo. Leva tudo. Ai, tô coceira, velho. Cara, essa minha fonte é muito silenciosa, cara. É bem melhor. Tá aquele som de ventilador antes. <laughs> tu morreu, tu. Puxa, puxa. Consigo... Ah, é precisar ser extraído. Se matar é God. Caralho. Vou voltar a farmar, mano. Caralho, até que bastante farm, então pouco. Aê. Agora vai. Merda, Eu vou lá pro, pro bot. Mal, tá falando o dobro de mim quase, cara. Mal, aonde? Errei um monte de chama. Tá no mal aonde, velho? Ó, ó, ó, ó, o mula vir pra cá, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Ó, ó. <laughs> que filha da puta. Pega, pega esse leão, pega esse leão. Vou pegar, calma. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Eita, porra. Ih, caralho. <laughs> Gastaram duas ult. Filha das putas pular o muro e me puxaram. Caralho, que vacilo, velho. Que vacilo. Alguém tem que segurar esse Cleber. É, eu posso lá parar ele. Deixa eu lá parar ele. Já tô vivendo. Ah não, não vai dar tempo. Não, não dá tempo de chegar. Eu defendo, vai lá atrás, gente! Certo, nós puxar esse mini. O Deralto já tá quase acabando. Só luta quando há, há o quê? Ó, o Kleb, pegou. Pegou o WW. Calma, WW. Só sai. Ele já gastou ult, deu né? bom, deu bom, deu bom. Não aguentou a troca com o WW? Nós temos que puxar esse aqui. O alto. Nossa, mano. Olha o que os caras estão fazendo, velho. Ah, vai, vai ajudar. Calma que tô chegando, velho. Não se preocupe. Esse tá, cara não dá pra luta, fica difícil. Não, ah, mas eu acho que tô aqui. Viu? Eu vou jogar. Viu? Arauto, vai acabar. Pode jogar, pode jogar o Arauto. Joga o Arauto. Barão, você quer fazer? Você quer fazer? Não dá, velho. Não dá, sem descer, mano. O cara tá viajando. Leva tudo. Vou no bot agora. Ah. Não, não, deixa pra mim, deixa pra mim. Esse Barão, né? Tá, só o Arauto. E ela tá todo mundo top, não compensa você. Não, solta que os caras estão lá atrás. Tem, tem eu aqui, velho. Melhor que perder. Concorda? Vamos lá. Nossa, os caras vão lutar no mid, velho. Mata. Consegue? Boa. Pô, esse Clyde é forte, hein, cara. Hum. Eu tô por... Mas porrada, hein. Pô, isso é um missão suicida, vamos, considera essa outra torre. Nós dois morremos, mas leva a torre. Eu vou tentar sair vivo. Tenta sair vivo também. Não sei se dá tempo. Tenho curar. Tem curar? Virado de stun. Ai, eu vou conseguir sair vivo. Filha da puta! Filha da puta dessa Oriana! Ela tinha escudo! Caraca! Caralho, Soriana cagou nas calças. Caralho. Tá bom, quase puxando. Se os caras fossem espertos, eles puxavam um toque. Ah, não, o time é burro, o time é burro. Pega a lanterna. Ah, mas eu quase matei a Oriana, cara. Cara, faltou um... <coughs> faltou só um hit, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acabou. Aí, gente, quem puder, dá uma ajuda aí no Apoia-se pra gente poder trocar as, algumas peças de computador e fazer uma internet melhor pra poder fazer live com vocês, gente. Dá uma ajuda, um realzinho aí já. Não quero. Help. Não quero, velho. Sou é. pobre. Não, mas... Moro numa casa de palha. Pô, se tu não pode, pelo menos deixa seu like e comenta aí, velho. Compartilha pra ajudar. <laughs> eu moro em uma casa de palha. Ô, oh, outro dia eu tava conversando com um amigo lá que era de Acre, mano. O cara falou que a internet dele, meu, era 50 mega de upload. 50 GB e 50 mega. Como isso? 50 mega de internet, 50 mega de upload, é isso aí, né? Falei errado, ah, giga não, mega. Barão dele. Barão dele nada, velho. Eu tô lá pra atrapalhar, vamos. O RTT ganhou o melhor atirador 2017. o melhor? Vamos, vamos, vamos, vamos que eu tá tô chegando, vamos que eu tá tô chegando. Olha pra cima, ó. Lancei aí, ombro. Ai, eu morri. Uh. Tirei um, bora, bora, bora que ainda dá pra te matar mais um. Ah, Trash! Ajuda, Trash! Pelo amor de Deus, cara! Ah, velho. Dá pra ter matado dois ali, cara. Mas eu levei um. Ah, oh, o lá embaixo. Oriana tá sem ult já? Meu, se essa Oriana jogasse bem, nós tava ferrado. Vai, Trash, isso tá lá, boa. Brilha, Trash. Ih, chegou. O bicho chato. Em vez do WW tá lá pra gente finalizar o jogo, não. O WW tá falando dragão, né? WW para fazer rede, velho. quem tá tocando música aí? Ô, oh, Gross, Gross. Oi. Ah, muta aí, velho. Você dá, você dá strike, cara. Não pode ficar tocando <laughs> música, não. Tu tá louco? Desce aqui, velho. Tá, tô descendo. Tá, tá não sei porque o W da tá aí também. Ah, eu tava empurrando. Eu tava moscando aqui. Eles vão levar a torre. Ó, eu consigo levar Tristana e sair vivo. Pode ser? Nem, velho. Só deixando isso aqui. Então, aí eu fiz merda. Toriana gastou ult, a Mungo gastou ult. Foi duas ult, cara. Nossa. Agora é deles, inibidor. Oxe, como essa olhada tem duas ult? Como essa olhada tem duas ult, cara? Responde. Não, a gente não vai perder essa não, cara. O cara, vai tá se matando, velho. Tá saindo. Só defender, velho. O cara complica mais. Nossa. Caralho. Ai. Ajuda, trash. O cara me joga lanterna depois que eu tô morto. GG. É, GG. Nós perdemos um jogo desse, vai ser louco. A gente perdeu um jogo ganho. Né? Eu também fiz cagada também. Ah, velho, não acredito nisso. Na moral. Ah, velho. Ai, ai. Esse teste tem que acompanhar é mais, cara. Tu vai, tu acha que fica lá atrás, velho. Tu viu? Uhum. Ai, sacanagem. Ai, gente, se inscreve no canal, compartilha aí e fui.